adesso una portata per il fratello. E tutte le cotone catturate non sempre da rachete. Adesso una portata per il fratello. Petto con si sta cotone per con un porto che sarà ora far grato. That's so nice. Au, au, au, au, au, au, au. Ecco tutto, è sempre rete bene, sono sotto puramente fatta da prosciutto, da euro. Ma pippa sono tartato, Bruno. Ma pippa sono tartato, Bruno. Ecco, l'ho l'ho vinto. E mangio tutto il reto, Bruno, ho messo tutto nella macchina da fatto. Ma tutto il reto. Potato. Aceito